guys good evening hope muli bulungi kakati abantu abakoze ebintu bya uh, kutambula ngaomaze okukola pepa wakano submiti nga mucekinga ennyo email zammwe bannauganda temucekinga email wale waliwo omuvubuka bambi yali kata bamuwa visa ne bamuyita ku email ye kuba nze nali simu bangi n'atagikebera olwaleero bwazze ntimugamba wakebera ku email genza okebera email nga bamuddamu dda emyezi kati giri ena okuva webamuddamu four five months okuva webamuddamu so bwe bakukolera ebintu nga email gweoyina access kebera email yo buli lunaku lunaku tunulayo oba yali amanyi message egenda kujja ku simu simanyi email ekirala baganda bange abakola paper waaka bambi temussa fake visa mu butabo bw'abaana temussaamu kubanga oba mubonereza owatalina musango okitegeera visa tafunye otaddemu feeke n'akataba okasse ate ayinza bambi okugula tiketi n'agenda ku kisaawe ne bamukwata temussa visa mu butabo bw'abaana bwe ba tebamuwadde visa nagamba nti tebamuwadde kubanga naawe si gwe ogigaba si gwe ogigaba nze olwaleero bane ntunudde mu butawo bulina fake visa nga buwera nekkumi nedda bannange temussa fake visa mu butabo bw'abaana oba omukozeseza losi ya mirundi mingi akatabo akaddemu jukira tebamuwadde mulina okukola apiiru kakati awo oba mugenda kuddamu reapplying naye akatabo okasse ate okimanyi bajja namusiba singa bamukwata ne fake visa eyo okusembayo okulabula kwange eri baganda bange mwenna abaafuna visa notatambulirawo ku lunaku ku mukolo wali olina okutambulira teweetantala okutambuza visa ku mukolo omulala nga tunagitambulirako ku mukolo gwe baakuweera aba airline balina orders okuzza abantu abo gye baba bava iye abalina omukisa abamu bayinza otambula naye nkugambye bakingayo maaso ku maaso babawa orders bcause waliwo omwana gwe bajje ku nyonyi gwe baganya yakumya ku stop over nga bamugamba visa wasaba ya event yamugwa mwenda otambula gwakuna otambula gwakusatu olagawa bwoba tonagitambulirako linda eventi eri gye wasabirako otambulire mu mwezi gwayo weewala okuzza ewaka kuba oba otaddemu sente oguze tiketi if not yitira ku nsi nga webanaakusigazaawo osobola okusabawo obutuuze bakwana uh, munsindikidde emeseji zammwe nyingi n'ebibuuzo byammwe am trying to answer ebyo byempulira nga ebisinza okulabika ennyo ngenda kuba nga mbiddamu waliwo yambuziza nsobola okugoba ku bintu bino nga siri uganda bw'oba nga toli uganda nga te toli shuwa ddi lwogenda kudda bannange tobigobaako okutambula tekuggwayo woolikomerawo era wajja kubaawo invitations endala eza uh, conferences endala era ozifune obigobeko kubanga abantu abasinga mwena simuirwaki temwagala kgenda ku embasi embasi mwazzaayo misango ki musobola bikola nga sigenze ku embasi fingerprints bazijje kwani ani gwe babajjako ebigalo ebibyo like omuntu n'akalambira nagapipi nze mwali binkoledde nga sigenze kwembase otya just like i said bw'oba ngaolaba nti nno um, tonnafutuuka kufuna uh, chance eddaka bireke bw'oba nga ddala ogirina kubanze mbayina abazenga banga nsobola okuva edubayi nenzija nenkola fingerprints nenzira nenkola ebyange ng'oli ready okussaamu ekyo then gwe kikole naye nga naawe oli sure nti bwe banakwetagira ku fingerprint cause nze muyina client eyatugamba nti nja kusobola okudda ne tufuna fingerprint date nga nebimulemu okukwata ate ne tuddamu ne tuscheduinga kitegeeza ki bwoba nga ddala omanyi ojja kudda uganda mu holiday yo nti vacation yo ya mwezi bwe guti kati gwe gamba akukolera ku mpapula nti nze nja kusobola okubeera uganda mu mwezi bwe guti bwewabanga waliwo invitation ekufevaringa then ogikoleremu eyo time naye ng'okyali mu kiyumba muganda wange wekkakkanye tuula linda anles ngaomuntu omugamba nti nze njakudda mu mwezi wegut then ng'oli shuwa then omuntu oyo akole ebintu ebyo ngaali shuwa nti omwezi wegut ojja kubanga wooli ekyo kimu ekyokubiri ekyambuuziddwa fifi google njibuuza ntya naye bantu mmwe bannange you people are too lazy muyina smartphones muyina internet the best you use that those things for kugwa bantu mbulago kubavuma mukwano gwange kwata esimu yo genda owali google yo typingamu ekibuuzo nti no requirements za visa ya america requirements za visa ya canada requirements za visa za shengen egenda kuwa answers waliwo yangambye okimanyi bulungi fi ku google kubeerako ebintu ebitali bituufu naye n'ebituufu byebisingako obungi at least get some knowledge obuuze nti nno bannange how do i apply kuliko abakoze videos tutorials nga za video ng'owuliriza n'okwatamu kyokutte n'otabeera so green lwaki mutya nnyo okkola ekintu bannayuganda mutya <clears throat> ogenda ku google naye ate n'abalina norwege temwagala kugenda babibagambe <clears throat> wabula oyagala bakole ekintu bamale okikola kituuke wakati nga tolina kyotegedde then otabuke hmm? utilize bintu byemulina essimu yo eriko internet gikozese beyond gossiping and insulting people hmm? ogende osome esomeko ebyo ebintu nkulabe nkubulire bwona owa google obudde osobola n'okuyiga okwapulayinga bino ebintu for yourself you can learn you can learn naye temwagala kuyiga kubanga muli lezi mwagala ebintu bibasange we mutudde ate nga temuli rede kubisasulira if you're not ready to pay for that then teekamu obudde gwe teekamu obudde bwe ogende ku google obeeko byosoma obeeko byoyiga ng'oli mu kiyumba nga tomanyi ddi lwona dda totandika bintu byakugenda bulaaya kubanga oba oyagala oba toyagala olina okugenda ku embasi ebigalo tebagenda bijja ku muganda wo ayagala ogenda mu america muganda wange olina okugenda ku kadinisa waliwo yangambye nze njagala amerika naye siriredde genda kukadinisa kati gwe gireke oba sekyo funa kampu mu africa abantu mwebagenda ne basabira empapula ogendeyo olinda omukisa gwe gulikukwatira mu kampu eyo bakutwale nga refugi kubanga that is also a very good part kikuyambako tojja kujja kadinisa kukola interview naye weobanga toliredde genda mu kampu muganda wange toliwedde genda mu kampu toliwedde genda kadinisa kati visa ya amerika eri real egenda kuvaawa mpozi ng'olwadde basawo ne bakolera ebbaluwa ne bagamba ono ali bubi yeetaga genda mu ddwaliro abasawo ne babitwalayo empapula kwembase awo simanyi bwe bakikola abembase oba banaga <laughs> sikitegeera because otya ku embase toyagala kukola interview naye ayagala okgenda mu america then option yeri gyenkugamba eyogenda mu kampu yebeesigadde funa camps eziri mu africa mweziri muno mu africa camps abantu bangi baziyitiddemu kenya mu uganda waliyo smal nashville genda obeere mu camps congo waliyo rwanda waliyo ogende mu kampu oyitire omwo nga togenze kukola one on one interview ya musajja oli ku kadinisa gye twogeddeko ndoza ngeze za ku communicatinga people sending me messages on the number i gave you muwandike nze voice note sisigenda ziwuliriza mukola mpanvu ziringa biramu ate nga nyingi i will not be able to listen to all of them so bwe muwandika nja kubisoma nziremu naye okuwuliriza mm-hmm. abaagala otambuza abaana abato omwana omuto si mwangu wakutambuza ekyo njagalo kibagamba uh, last year twalinamu abaana bali 18 bali 18 18 years ya 18 17 fortunately twasobola okusekiwalinga visa aba abaana boolwaire bali canada naye si kintu kyangu nnyo okutambuza omwana ali under age otambuzaamu omulambo it is not easy so mujje nga nammwe mumanyi eitha mu pulaani b nga e tesoboka omwana omuto ne bw'abawuwo tatambuzika ekyo eh, mubeere nga mukimanyi so muganda wange waliwo nomulala yagambye lwaki sikolera fingerprints edubaayi oba wajendi kubanga nina bakwano bange abazikolerayo ne batambula ne bagenda mukwano gwange bweoba olina mukwano gwo nga yakola fingerprints nga yazikolera dubaayi ne bamuwa visa mugamba akulagirira omuntu eyamukolera akukolere kino nkiddamu bweoba olina mukwano gwo nga yakola nomal visa processing n'agikola na n'abajjuliza edubaayi fingerprints n'azikolera edubaayi ne bamuwa omuntu oyo akulagirira omuntu eyakukolera akukolere kubanga nze abantu be nali nsabiddeko ne bakolera fingerprints edubaayi baabagamba nga lwaki osabirira gitali wammwe kati ekyo ne nkiyiga omuntu si mu advise nga kusabira watali waka unless its east africa cause east africa we share those embassies ekyo kiri oke naye dubai simanya ndi cairo simanya ndi south africa i can't advise you kubanga simanyi oba oli mutuuze tugenda kunyonyola bintu byawanzi bye south africa sibimanyi manyi bye uganda wano kati mbu oba oyina omuntu eyakolera omuntu we dubaayi nga yakola nomo visa processing n'amufunira visa kati gweoyo gw'oba oyina okukozesa ate sinze oba si omulala ali e uganda atakiyinaako idea kozesa oyo ali edubaayi akiyinako idea ekyeyo edubaayi kubanga nze bonna abantu bonna betukoledde ng'ali dubaayi bamubuuza lwaki ozikolera dubaayi olaba ne bwogenda mu, mu, mu, mu east african thing nze visa yange nagisabira tanzania era bambuuza lwaki ogisabira wano togisabidde uganda nembanyonyola nembaga abannange obudde buweddeyo uganda ebintu abantu bagamba birwawo okujja kwe kwerinyira ennyonyi nenereetera ebintu byange wano so bwoba oyina akola eyakolera omuntu yenna ngaava dubayi teyadda uganda naava dubayi nagattawo obugasi ku nomo visa please kati gwekozesa oyo kuba yalina idea yekye dubayi nze sigirina nze idea nina ye uganda lastly oba oyagala oba toyagala olina okujja okola e fingerprints gwe yakola edda fingerprints teweetaaga kujja kubanga fingerprints ezo zimala emyaka kumi mu system nga oyagala kukola apiiru kuba kansoling oyagala kuddamu ojuze gwe tubijjuza bujjuza nga tolinawo ne tuzzaayo kubanga wakola fingerprints naye nga tokolanga ku fingerprints trust me obeera olina okugenda ku embasy oba oyagala oba toyagala ayagala amerika oyina okugenda ku kadinisa tukayita kadinisa kubanga akubuuza abeera eri nga naawe ayogera oli eno nti omulabira mukatulika tukayita kadinisa olina okgendawo bakusoye ebibuuzo byo ah oveewo ngaotegedde bakuwadde oba tebakuwadde abansindikira message please do not send voice notes sigenda kuziwuliriza nyingi ate mukola mpanvu ziringa biramu muwandiike nga tonamanya lunaku lwodda uganda tokoola bintu bya visa visa teziggwa n'omwaka ogujja wajja kubaayo n'omwaka gwoliddirako wajja kubaayo relax lastly go use google mr google will answer so many questions for you ogendo ofuneko knowledge so that ekintu ekitandika nawe olinako knowledge simanyi lwaki mutya google nze simanyi olinaga nze fisinza kwesi google mutyako kiyakolaki typing amu ekibuuzo kyobateekamu akaloboozi nti hey mr google tell me the requirements of you know uh, visa ye canada oba visa ye shengeni oba visa ye israel ejabikuletera you know, mukozese ku masimu beyond gosip and insulting people